ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ହେଲେ ସାମିଲ ତରଭା ବ୍ଲକର ଅଠତିରିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତରଭା ସହରରେ ଥିବା ଫାଇଭ୍ ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମିଶନ ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୀରେଶ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ବିଆରସିସି ଭାରତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରଜ କୁମାର ସେଠୀ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ମିଶନ ଜିରୋ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ବଢି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଠତିରିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆଇଆଇଟି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ